स्वागत गर्न चाहन्छु यो नयाँ एपिसोड साइमन राई युट्युब च्यानलमा म हो Simon Rai founder and CEO of your own internet business platform Simon zone dot com र यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै बिजनेसको नयाँ नयाँ आइडिया नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्दै जानेछु यदि तपाईँहरू टेक्निकल सपोर्ट लिन चाहनुहुन्छ भने साइमन राई टेक्निकल सपोर्ट पेजबाट तपाईँहरू सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ साथै तपाईँहरू चाहिँ यदि टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो को पार्टनर च्यानल एआई सर्भिस छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टेक्निकल भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई अभियसली थाहा छ साइमन जोन डट कमबाट तपाईँहरूले तिनवटा अपर्च्युनिटिज गेन गरिराख्नु भएको छ पहिलो एजुकेसन तपाईँहरूले एजुकेट हुने अवसर सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यही प्रोग्राममा चाहिँ एज एन एफिलिएट भएर काम गर्ने अपर्च्युनिटिज र थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूसँग कुनै पनि स्किल्स छ आफ्नै प्रोग्राम छ भने चाहिँ लन्च गर्ने विदाउट एनी पेमेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ लन्च गर्ने अपर्च्युनिटिज पक्कै पनि छ so you can grab that opportunities र आजको टपिक्सतर्फ म तपाईँहरूलाई चाहिँ लान चाहन्छु पक्कै पनि आजको टपिक्स तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने केही न केही तपाईँहरूले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा ओके आजको टपिक रहेको छ five business that you can start with zero investment in twenty twenty one मैले टु थाउजन्ड एटिनबाट आफ्नो अनलाइन करियर एउटा विदाउट टेक्निकल स्किल सुरु गर्दा चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गर्नु परेको थियो अभियसली पनि र देन आफ्टर चाहिँ यी कुराहरू मलाई चाहिँ थाहा थिएन र at the end after one year two year पछाडि चाहिँ मलाई थाहा हुँदै गयो र म्याक्सिमम् मैले चाहिँ यो प्लेटफर्म्सहरूमा यो बिजनेसहरूमा चाहिँ एफोर्ड दिँदै गएँ र स्टिल पनि गइरहेको छु सो त्यो बिजनेसहरू कुन कुन छ त म तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्चहरूले सेयर गर्नेछु र तपाईँहरूले पनि ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ आफैले चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ विदाउट एनी कस्ट र कुनै कुनैमा मेबी कस्ट लाग्न सक्छ but most of this business are straight for you so number one रहेको छ affiliate marketing affiliate marketing business one of the my favourite business world wide पनि एकदमै सबैले मन पराएको बिजनेसमध्ये एक हो एफिलिएट मार्केटिङ र विशेष गरेर यसको सिनारियो हेर्ने हो भने वर्ल्डको एटी टू पर्सेन्ट ब्रान्डहरूले चाहिँ एफिलिएट प्रोग्राम चाहिँ युज गर्ने गर्छन् उनीहरूको ब्रान्डको चाहिँ ग्रोथ र स्केलको लागि चाहिँ एफिलिएट प्रोग्राम युज गर्ने गर्छन् र विशेष गरेर तपाईँहरू चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ फिजिकल प्रडक्ट र डिजिटल प्रडक्ट भन्ने हुन्छ प्रडक्ट तपाईँहरूले चुज गरेर जाँदाखेरि स्पेसियली तपाईँहरूले चाहिँ फिजिकल प्रडक्टमाथि काम गर्नुभयो भने चाहिँ लो uh, इन्भेस्टमेन्ट अथवा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ बट लो कमिसन हुन्छ यदि डिजिटल प्रडक्ट तपाईँहरू सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ हाई अलिकति इन्भेस्टमेन्टमा लाग्न सक्छ बट हाई गेनेसले चाहिँ दिन्छ so I really love to work on digital product र म तपाईँहरूलाई पनि डिजिटल प्रडक्टमै विशेष रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ जेरो इन्भेस्टमेन्टमा एफिलिएट मार्केटिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड टपिक रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ जेरो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्न सक्ने बिजनेस हो डिजिटल मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ पनि मेरो एकदमै फेभरेट सब्जेक्ट हो र कोभिड नाइन्टिनको विशेष यो पार्टनर पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ म्याक्सिमम् एकदमै एक्सपार्ट भएको बिजनेस हो सो मेनी स्टुडेन्ट्स हामीसँग नै कोर्स एक्सेस गरेर चाहिँ स्टक यो डिजिटल मार्केटिङ गर्नुभयो डिजिटल मार्केटिङको फ्युचर एकदमै धेरै छ वर्ल्डको सिनारी हेर्ने भने एट करोडभन्दा बढी चाहिँ यसको भ्याकेन्सी छ र ओन्ली स्किल्स भएको स्केल भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ three करोड अराउन्ड मात्र छ इट मिन्स अलर्ड यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटिज छ डिजिटल मार्केटिङभित्र सोसियल मिडिया मार्केटिङहरू फेसबुक लिङ्कइन इन्स्टाग्राम ट्विटर हुनसक्छ भने यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जोडिएर आउने कुराहरू हुनसक्छ video editing skills designing skills तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट राइटिङ स्किल्स धेरै कुराहरू चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्र पनि पर्छ एकदमै एउटा बिजनेस ओनर्स यदि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड अथवा चाहिँ बिजनेस ग्रोथको लागि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ digital marketing one of your favourite okay थर्डमा रहेको छ जेरो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्न सकिने बिजनेस हो नेटवर्क मार्केटिङ नेटवर्क मार्केटिङ विगत तपाईँको चाहिँ पैँतिस चालिस वर्षदेखि चाहिँ एकदमै लगातार रूपमा गर्दै आइराखेको बिजनेस हो र यो एकदमै यो पनि एकदमै पावरफुल बिजनेस हो तपाईँहरूले चाहिँ जेरो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्न सक्ने बिजनेस हो नेटवर्क मार्केटिङको थुप्रै सिस्टमहरू हुन्छ ओके बाइनरी सिस्टम भन्छ म्याट्रिक सिस्टम भन्छ सो सिस्टमलाई बुझेर तपाईँहरूले चाहिँ अर्को कुरा नेटवर्क मार्केटिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ mentor right company right product okay म आफै पनि बेस्टेज कम्पनीसँग रिलेट भएर चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङमा संलग्न लग्न गर्छु ओके नेपालको कन्टेक्समा यो लिगल भइसकेको छ र यस्तै कम्पनीहरू तपाईँहरूले पनि चुज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ जिरो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्युचरमा लाखौँको इन्कम अथवा लाखौँको रेभेन्यू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन सक्छ ओके फोर्थमा रहेको छ ब्लगिङ अर ब्लगिङ मैले अघि थोरै डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ जब तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ देन आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै लोकल कम्पनीसँग दस बाह्रवटा मिडियाहरूसँग कोल्याप गर्नुहोस् र नर्मली उनीहरूको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा ह्यान्डलिङमा सोसियल मिडिया ह्यान्डलिङमा हेल्प गर्नुहोस् यु क्यान मेक मनी त्यस्तै एउटा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङकै पार्ट हो कि यो ब्लगिङ फ्लगिङ यदि तपाईँहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको पार्टमा रहेको editing skills designing skills content writing skills सिक्नुभयो भने नर्मली तपाईँले चाहिँ ब्लगिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मैले टु थाउजन्ड एटिनबाट अनलाइन मार्केटिङ करियर सुरु गर्दा मैले ब्लग स्पोर्ट डट कमबाट चाहिँ ब्लगिङ सुरु गरेको थिएँ भने अहिले मैले वर्ड प्रेसबाट गर्दैछु यस्तै तपाईँहरूसँग पनि त्यस्तो एडिटिङ डिजाइनिङ अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्यामरासँग फेस गर्ने त्यो स्किल्स स्पिकिङ स्किल्स छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भ्लगिङ युट्युबिङ अहिलेको जमाना हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा हिजो अस्ति भर्खर मात्र हाम्रो चाहिँ लन्च भएको छ युट्युब नेपालमा एकदमै सजिलो हुने भयो ओके सो त्यो कारणले गर्दा बेस्ट बिजनेस प्लेटफर्म जेरो इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु गर्न सक्ने बिजनेस हो फिफ्थ पोइन्टमा online live coaching this is also one of the my favourite subject र तपाईँहरूसँग के स्किल्स छ पहिलो कुरा फाइन्ड आउट गर्नु आवश्यक छ अनलाइनमा जहिले पनि अरूलाई तपाईँले चाहिँ कोचिङ गर्दा टिचिङ गर्दा वेदर यु हेभ तपाईँसँग चाहिँ योगाको स्किल्स हुनसक्छ maybe maybe you have meditation skills हुनसक्छ मेबी तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने एउटा एउटा सब्जेक्ट रिलेट होइन म्याथ अकाउन्ट अकाउन्ट अथवा चाहिँ कुनै इङ्ग्लिस स्पेसिफिक सब्जेक्टमा रहेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलाइन कोचिङ सेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि भिडियो एडिटिङ स्किल छ भने त्यही सिकाउन सक्नुहुन्छ वेब छ भने त्यही सिकाउन सक्नुहुन्छ ब्लगिङ छ भने अथवा चाहिँ अनलाइन मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ यो कुराहरू छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट लाइभ कोचिङ गरेर पनि तपाईँले चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो चाहिँ बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यसो यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई के फाइदा पनि गराउँछ भन्दाखेरि एउटा लिमिट एउटा क्राइड एरियामा मात्र सीमित नरहेर चाहिँ एउटा अल अराउन्ड नेपाल अथवा चाहिँ अल अराउन्ड कन्ट्री तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्ने अपर्च्युनिटिज पाउनुहुन्छ सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै हाई कुनै त्यो बिजनेस अथवा त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ हाई कस्ट लिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम लो कस्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिकाउन सक्नुहुन्छ र लाइभ कोचिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्केल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसलाई र यसरी यो पनि फिफ्थ नम्बरमा मैले तपाईँहरूलाई राखेँ म आफैले पनि मेरो आफ्नो फिल्डसँग रिलेट एभ्री विक चार पाँचजना दसजना जति स्टुडेन्टहरूलाई कोचिङ गरिराखेको हुन्छु ओके सो तपाईँहरूले पनि सेम गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यी रह्यो फाइभ बिजनेस जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा तपाईँहरूले चाहिँ जेरो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्न सकिने बिजनेसहरू कुनै पनि यो बिजनेस तपाईँहरू सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नुहोस् ओके अथवा चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडिया साइट साइमन लाइनमा आएर तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछौँ गाइडेन्स गर्नेछौँ र यो मैले जुन टपिक्समा तपाईँहरूलाई भने फ्रीमा तपाईँहरू जानु चाहनुहुन्छ भने अझ तपाईँहरू चाहिँ युट्युबमा मोर सर्च गर्नुहोस् ओके इट टेक्स धेरै टाइम है अलिक बढी टाइम लाग्छ बट तपाईँहरूले अलिक टाइम लिएर टाइम छ भने तपाईँहरू त्यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप एउटा mentor right mentor already success मेन्टरलाई पिक गरेर चाहिँ जान चाहनुहुन्छ फास्ट ट्र्याकमा तपाईँहरू चाहिँ मुभ हुन चाहनुहुन्छ भने मेबी म लगायत मेरो टिमले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्नेछौँ यो बिजनेसहरूमा रन हुनका लागि यो बिजनेसहरूमा अगाडि बढ्नका लागि ओके यदि हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् र साथीहरूलाई पनि हेल्प हुने टाइपको तपाईँहरूलाई पक्कै लाग्छ भने चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् वाट्सएपमा लिङ्कडिनमा इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा र हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ thank you so much Antep Samaray'ı dinleyin. See you in the next video.